Lecciones de un curso de milagros. Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de Living Miracles. Continuamos con la lección número 119. Recuerda que cada mañana, justo al despertarte, y cada noche, justo antes de irte a dormir, se te recomienda estudiar o repasar las dos ideas para el día de hoy. La primera es la verdad corregirá todos los errores de mi mente. Me equivoco al pensar que hay algo que pueda hacerme daño. Soy el Hijo de Dios, cuyo ser descansa a salvo en la mente de Dios. Dar y recibir son en verdad lo mismo. Hoy lo perdonaré todo para así poder aprender a aceptar la verdad acerca de mí y llegar a reconocer mi impecabilidad. A la hora en punto, di, la verdad corregirá todos los errores de mi mente. Y a la media hora más tarde, dar y recibir son en verdad lo mismo. Amén.